No, no te equivocaste de video. Aquí vamos a hablar de la ecuación de la circunferencia. Estoy utilizando lo que dejé en el video de distancia entre dos puntos. Porque es que mira lo que vamos a utilizar aquí. Voy a quitar esto de distancia entre dos puntos. Vamos a hablar acá de la ecuación, ¿ok? La ecuación de la circunferencia. ¿Por qué lo dejé allí? Porque básicamente, mira, que voy a terminar de escribir esto, circunferencia, ok, quedó bien escrito, ¿cierto? Vamos a ponerle cositas oh, bonitas aquí adentro. Listo. ¿Por qué lo dejé? Mira. Resulta que en la ecuación de la distancia te dije que piensa en esto. ¿Sí? Porque al final nosotros representamos la ecuación de la distancia así. Pero ahora, ¿qué pasa si en vez de pensar en esto, ¿ok? Mira lo siguiente, el punto A se deja de llamar el punto A, ahora va a pasar C, ah, va a pasar a ser C, el punto C. ¿Qué significa esto? que la distancia que va a haber entre este punto y este punto va a ser la misma para cualquier distancia que tú quieras calcular, porque es que una circunferencia es la distancia que hay entre el centro y el borde de ella. ¿Cómo así? Sí, mira, si esto ahora en vez de ser D, lo llamamos R del radio, mira cómo quedaría el asunto. Si esto es R del radio, ¿sí? Si esto es el radio, quitando esto, ¿Qué pasa con la ecuación de la circunferencia? Voy a tratar de hacer un dibujo aquí decente. Voy a tratar de hacer un dibujo aquí decente. Si esta distancia de aquí hasta aquí va a ser nuestro círculo, la circunferencia, sería algo así. Mira que trazando esta curva de aquí hasta acá, podríamos decir que es parte de la circunferencia. Y aquí hacia arriba trazaríamos la curva y haría también ese recorrido. ¿Me sigues la idea? ¿Qué estamos encontrando allí? Básicamente que eso se transforma. Bueno, ahí más o menos me sigue el, cuento, ¿no? Se transforma en una circunferencia. La ecuación de una circunferencia no es más que la distancia que hay entre el centro y cualquier punto que se encuentre en el borde de ella. Por eso es que la ecuación de la circunferencia, cuando tú la buscas en cualquier lado, lo que hacen es que la voltean y te dicen que eso es x2 menos x1 al cuadrado más, ya te a cambiar los, valores, y2 menos y1 al cuadrado y eso tiene que ser igual al radio al cuadrado. Ahora el centro se le conoce como el famoso, mira esto, se cambian algunas cositas, es simplemente nombres. El centro tiene coordenadas x0, y0, ¿ok? Y el punto B se deja genérico como el punto x, y. Entonces, sería la distancia entre este y este. Por lo tanto, aquí sería x menos x0 y y menos y0. Donde tú dejas simplemente x menos x0 aquí y aquí y menos y0. Donde tú al final lo que dejas de manera genérica es esto y esto, porque independientemente del punto que tú trabajes, Independientemente del punto donde tú y que puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser cualquiera. La distancia entre el centro y cualquiera de esos puntos es el mismo, es el radio y se deja de forma genérica. Entonces, a partir de acá, mira que esta representación se le conoce como la ecuación de la circunferencia, la ecuación general de la circunferencia. Si queremos ver la forma canónica, la forma bla, bla, bla, formas de describir la circunferencia, todas parten de aquí, ¿ok? Todas parten de aquí. Te invito a que en álgebra tú tengas presente lo que es la completación de cuadrados. En la lista de reproducción de álgebra, donde está ese tema, el tema de álgebra, la completación de cuadrados es clave para trabajar cónicas, para trabajar geometría analítica. Aquí la clave es, por ser geometría analítica, de hacer operaciones, de hacer cuentas, esto es necesario, es vital que tú tengas buena base en álgebra, ¿ok? Buena base en operaciones, en sistemas de ecuaciones, en intersección de sistemas de ecuaciones, en resolución, mejor dicho, de sistemas de ecuaciones, porque eso es la clave acá. Ahora, tú dirías, pero esto, ¿cómo se puede reescribir? Es que esto es un producto notable, ¿sí? Por ser un producto notable, ¿a qué sería igual? Al primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Este otro, sí, el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y esto tiene que ser igual al radio al cuadrado. Al final, mira que este término que está aquí, esto es un número, cuidado, esto es un número, esto sí queda genérico. Esto es un número. Si esto es un número al cuadrado, esto es un término y ya. Si esto es un número al cuadrado, esto es otro término y ya. En la parte práctica hacemos esto con lo numérico para entender cómo se reescribe y cómo se puede ir trabajando, ¿de acuerdo? Como esto es un número, aquí también sería un número al cuadrado a un valor, esto es un número al cuadrado y esto es el radio, que el radio si lo conoces es simplemente sustituirlo aquí y elevarlos al cuadrado, te queda la ecuación general de una circunferencia que se escribe de esta manera. Eh, x al cuadrado, mira que el orden de los sumandos no altera la suma, manteniendo el signo, este al cuadrado, voy a traerme la y también para acá al cuadrado, ¿ok? Mira que estos dos valores en principio tienen que ser iguales, tienen que ser en este caso 1. Mira que aquí no pasa absolutamente nada, los coeficientes son 1. A partir de allí viene el término que tiene la x más el término que tiene la y. Mira que esto por 2 por x va a dar algo. Esto por esto por y va a dar esto. Dependiendo del signo de A y de B, pues aquí se va a cambiar el resultado, ¿de acuerdo? Se deja genérico. Esto más un término independiente va a ser igual a cero. ¿Por qué te digo ese término independiente? Ese valor C es agrupar quién es esto al cuadrado, quién es esto al cuadrado y el radio al cuadrado que es un número. Estos tres, cuando tú los agrupas, se convierten en un número. Entonces, de manera genérica, tú consigues la ecuación de la circunferencia así. Pero, ¿qué significa? ¿De fondo qué es? Mira, básicamente, ¿de dónde viene esto? Tú simplemente vas a tener una representación de distancia entre el centro y el borde, de manera genérica, si tú tienes el centro, que es esto que está acá, si ya eso es el centro y tienes el radio, ya tú tienes todo lo demás de ahí para llegar acá, es pura álgebra. ¿Queda claro eso? Entonces, en términos generales, es lo que te invito a que tengas eso presente. Ahora bien, tomando esto en consideración, tomando en consideración que X0 y Y0 son las coordenadas del centro, tú tienes que tener cuidado con algo, para cerrar el, video de ecuación de la circunferencia. Tú tienes que tener cuidado con esto. Aquí y acá tú tienes las coordenadas del centro. Dependiendo del número que, tú que a ti te coloquen allí, tú vas a ubicar la circunferencia. Si a ti te dicen, por ejemplo, x menos 3 al cuadrado más y más 1 al cuadrado es igual a 9. Tú de ahí puedes saber dónde está ubicado el centro y cuál es el radio de esa circunferencia. Así. ¿Por qué? Porque mira lo siguiente. Este valor que está acá es, ¿quién? La coordenada en X del centro. Este valor que está acá es la coordenada en Y del centro. Y este valor que está acá es el cuadrado del radio, pilas. No es el radio, el cuadrado del radio. Conclusión. Si es negativo, es un valor positivo para el, centro como tal. ¿Por qué? Porque si tú tienes que x menos x0 y tú pones aquí el 3 positivo, menos, por más daría menos. Por lo tanto, para el centro, este valor con el signo contrario sería la coordenada en x. Porque si tú colocas el 3 aquí, mira que queda menos 3. A diferencia de este, que mira que si tú colocas, tú no puedes colocar el 1 aquí positivo en y, porque si tú pones 1 aquí, y menos el 1, quedaría y menos 1. Tú quieres que quede y más 1. Por lo tanto, es este valor con el signo opuesto. Sería menos 1. ¿Por qué? Y menos por menos 1 daría y más 1. ¿Me sigues la idea? Ya tienes la coordenada del centro y el radio. El radio es la raíz cuadrada de este pana que está aquí, que sería 3. Conclusión, tú agarras tu plano cartesiano. 3 en X acá, 1 negativo en Y acá, el centro estaría aquí en el cuarto cuadrante, el radio es 3, sacas tu circunferencia con un radio 3. Y ya de esa manera lo obtienes. Ahora, cuando quieres, eso es para la parte gráfica, para la parte analítica de la ecuación, simplemente vas a separar, desglosar esto y vas a llegar a esa representación. Vamos a hacerlo rapidito con este ejemplo. Mira que aquí básicamente tienes el primero al cuadrado menos. Dos veces el primero por el segundo daría 6x, más el segundo al cuadrado que es 9, esta es la expandir ese producto notable. De este lado, y al cuadrado más, eh, más dos veces el primero por el segundo, 2y, más el segundo al cuadrado daría 1. Y eso tiene que ser igual a 9. Agrupas términos que son iguales. Mira que estos dos, si los colocas acá, x al cuadrado más y al cuadrado, después menos 6x, después más 2y, 9 más 1 daría 10. Este 9 pasa restando 10 menos 9 daría 1 positivo, más 1 igual 0. ¿Qué tienes aquí? La ecuación representada así. ¿Quién es A? El menos 6. ¿Quién es B? El 2 positivo. ¿Quién es C? El 1. Aquí no tienes el radio. Para llegar de aquí a aquí, tienes que completar cuadrados y eso lo hacemos en la parte práctica. En álgebra te explico cómo se completa cuadrados, ¿ok? Para llegar de aquí hasta acá se hace con álgebra, completando cuadrados te pueden dar una ecuación de una circunferencia así y te piden el centro y el radio. Tienes que llegar de aquí, retroceder, llegar hasta acá para sacar quién es el centro y quién es el radio. Eso es todo para la ecuación de la circunferencia. Espero que te haya gustado, que haya quedado súper claro. Seguimos entonces con geometría analítica y hablando de las cónicas.